Saluton carai kai bonvenon al nia Hodiau azamen hofa medito Hodiau mi volas legi alian verkon de Zamenhof el la gazeta Articoloi el la esperantisto ci foje mi loksen da i vidas ke mi ridetas char tio esas uno el i plei citajoi de Zamenhof, char cies tiel sprita. Do, mi estas je pagio cent octec, numero septec quar, la temo estas pseudo-esperantistoi. La citajo estas iom longa, sed valoras la penon ausculti gin en tute. Zamenhof scribas la sequon. De tempo al tempo, ni ricevas de diversa i flancoi letero in pli mal pli en la maniera della sequanta letero de signor X, Che cuscias nun anta unia io culoi. Iam longe mine scribis al vi, cae vi credeble iam pensas che mi, Ciu iam varma amico della lingua esperanto nun iam forgesis prigi. Se vi tiel credas vi eraras, mi ciam restos varmega amico de esperanto, cae mi iam gin forgesos. Sed ciam mi comencis sia tempe labori por Esperanto, mi rencontis tiom da malfacilagioi, che mi vole ne vole devis lasi, fali la manoin. Cai venis la convinco che nulla mondo ne estas ancora o matura, per tiu grande ideo. Sed estu tutte certa, che ciam nur la circostanzoi, shangigios, cae la surdezo cae indiferentezo della mondo pasos, vi tui vidos min nella vice della plei energia e batalantoi. Scribu al mi, cion ni afero faris la tempo, cia mi cesis esti activa esperantisto? Cium da amico il afero non havas? Cia i novai vercoi eliris? Se l'esperantisto ancora velira, sendo al mi ian numeron de gii en tut estus bone se vide tempo al tempo sendo salmi ian novajon pri esperanto por mi mine tutte forge su prigi cotopo, poco to poco ne vere amico chi edifa cae granda anima maniero de pensado chi am dank al nia senlazae, sen cae e pazienza e kai laboro e nia ideo fine vencos chi am ni pos iam de la sviton de nia i frontoi cae pos la eterna e chagreno malagra malagrablajoi cae mocoi levi la capon cae rigardi con plesuro la fructo in denia laborado, tiam, signoro Ixo, tui aligios al ni, cae post la venco li farigios uno la plei energiai con batalantoi. E crio, e crio, e crio. Dume, la mondo ne estas ancora matura, cae ti al signoro Ixo en tia grado ne povas esti activa esperantisto, che li ne povas ecce por sia propra persona boni la esperantisto, kiu havas por li ciam grandan indon, cae sian al donitezon al nia fero li esprimas per tio, che li petas nin havanta intro multe da libera tempo, scribadi al li de tempo al tempo le tere pri la stato e nia fero. Ne, signore pseudo esperantistoi, estas vero, che cia nova utile deo en la comenzo devas tre facile batali, cae pli au mal pli frue, ci Do, vidu. Kiu estas vera esperantisto kaj kiu estas pseudo esperantisto? Fine. La distingo estas la lingvo uso. Ĉu io uzas la lingvon aŭ ne? Aŭ ĉu io aliĝas al la ideo? non de nove modas tiu ideo de amico de esperanto kial kion ili portas ĉu ili portas monon la caso de sinjoro Xo eĉ ne ŝajnas al mi ke tio ne estas vere grava afero ŝajnas al mi che se oni volas paroli pri io ein, oni devas coni pri cio riparolas. Cune? Do, por paroli pri esperanto, oni devas coni esperanton. Ne perfecte, compreneble, char perfecta rego de lingvo ne existas. Sed, dece, humile, daure, lau la propria povoi, almeno passive reghi, almeno leghi, alle flanche, la fera onesta, seriosa, ciò ne. Tu mi preferas e dirò alla liai, ti esso si omette segreto, mi preferas, tec, vera in esperantisto Mm? Sekvi curseton interrete kai poste diri mm, ja, ja, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. E mi ne shatas la accusativo, mi ne shatas la cappello, in mi ne comprenas chi al tio kai tio. Cotopo, cotopo, cotopo. Ciò interesse? Ne. Uso la lingua en via vivo. faru ion per la lingvo. Estu viva exemplo de Esperanto. Jen, cio. Mi sias che mi predicas al credantoi char se vi aligias alla medito serio tio signifas che vine besona stio in vorto in tamen per me su essa stia sprita cioè ne la ironia essa stia granda mi tre shatas ci do mi speras che vi shatis la hodiawan uh, zamenhofan mediton kai mi salutas vin uh, kiel ciam antauen sen fine kai gis morgo por la venonta medito